Mana duduk Ratu Balkis? Ha ni sedap ke cerita ni? Ada satu kajian secara empirical dibuat oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia ni dekan di Universiti uh, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan pengajian Islam. Dia buat kajian 35 tahun tentang di mana istana Ratu Balkis.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 Rabbal alamin Oke okay guys, di sini ada sebuah video hebatnya Nabi Sulaiman. Ada 20.000 kuda separuh daripadanya kuda ada sayap. Ustaz Badlishah Alauddin Banyak sekali requestan dari para teman-teman sekalian Ketika saya reaction Ustaz Pasti ada yang komentar sesekali Coba reaction Ustaz Badlishah Alauddin Sebenarnya buat kawan-kawan semua Saya dah lama ya kan Ataupun ada video-video lama saya Yang memang banyak sangat mereaksi daripada Ustaz Badli Syalauddin, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Syamsul Leban, Ustaz Azhar Idrus dan juga banyak ustaz-ustaz lain yang ada di Malaysia guys. Nah, buat kawan-kawan semua yang nak tengok, coba scroll lagi Cak Muji Reaction Ustaz. Nanti dia muncul semua macam tu eh. Nah, langsung saja guys, kita ngaji bersama Ustaz Badri Syalauddin. Let's go. Apa lagi kelebihan Nabi kita berbanding Nabi-Nabi lain? Yang saya ingat kita ni kalau nak kempen pun tak malu lah yang keduanya Nabi kita ni selain yang pertama dia punya kesabaran tinggi. Yang kedua dia ada kesanggupan untuk hidup sebersederhana walaupun dia dikelilingi dengan peluang untuk hidup mewah dan menjadi raja. Ah, itu kelebihan Nabi kita. Maaf tuan-tuan sekalian, dalam ramai-ramai Nabi kita semua kenal dengan Nabi Sulaiman. Betul. Kita tak ada isu dengan Nabi Sulaiman. Kita sayang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni memang seorang yang sangat hebatlah. Kalau orang Yahudi ada dua Nabi yang paling disayang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman Kalau di Jerusalem Kalau di Palestin, di Israel Kubur Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim ditutup, jaga elok-elok Semua agama boleh datang tengok Kristian, Islam, Yahudi Sebab tiga agama ni sayang Nabi yang sama Respect lah Kita kan jenis Nabi kita tak ajar benci kau korang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman Sayang macam Habis kita sedih lah Nabi kita tak ada orang luar nak tolong sayang Pakat kita sayang siang malam bagi petang Kita sayangnya ke Nabi dia Kubur Nabi Ibrahim, orang Islam pergi Kubur Nabi Sulaiman, orang Islam pergi Cuma kubur Nabi Daud saja orang Islam tak dibenarkan masuk Duduk di pagar luar saja Orang Yahudi masuklah ke dalam bangunan itu Orang Yahudi mendakwa Nabi yang paling sempurna Nabi Sulaiman Ya kita tak napikan Nabi Sulaiman ni dia lengkap sebagai manusia pertamanya dia ni seorang nabi kedua dia seorang raja yang ketiga dia kaya yang keempat kuasanya mutlak empat perkara ni yang paling orang nak atas muka bumi pertama sekali jadi nabi ya. berapa ramai orang nak jadi nabi Indonesia ada 40 orang aku jadi nabi betul Singapura dua Malaysia Selangor seorang Johor dua tapi semua dah kena tangkap lah Jabatan Agama Selangor, Jabatan Agama Johor dia tangkap Nabi je. Kita Jabatan Agama Pahan tangkap Tuhan lagi ganas lagi. Orang mungkin pelik nak kiamat kan? Betul, betul. Ramai orang nak jadi kita Kuantan ni belum lagi je nak ngaku jadi Nabi. Tak dah lah gamaknya buat kita. Jabatan Agama Pahan apa lah ganasnya Tuhan tangkap setakat Nabi. Dia sengih ya. Dia hantar bilan masjid kita tangkap amanya. Tapi orang nak jadi Nabi. Yang kedua, jadi raja siapa tak nak jadi raja la ilaha illallah dalam dunia semua bangsa nak jadi raja Betul. bukan orang Melayu je raja ni dia raja tuan-tuan awal abad ke-20 kita ada 900 tahta Dek kena perang gedebung-gedebang turun 240 dekat dek, eh, ah, dekat ke-8 abad ke-20 perang banyak turun 44 daripada 44 negara beraja 16 daripadanya mengintirah Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintahan bawah sistem raja perbelagaan. Secara geografinya, bukan orang Melayu je ada raja. Ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Amerika, 14 raja di Asia, 6 di negara Oceania. Satu dunia ada raja. Jepun yang maju pun ada raja. England pun ada raja. Kenapa manusia perlu raja? Raja ni, siapa tak nak jadi raja? Betul. betul. La ilaha illallah. Raja ni, jadi raja sehari pun sedap. Tuan-tuan kan pernah jadi raja sehari. Kan bapak lah sedaknya. Orang layan macam mana? Jalan turun kereta, orang buka pintu. Ya, ya, pakai spek hitam. Oh, berarok begini. Padahal pergi kampung orang tu. Asyik begini lah. Hak kan kipas member. Lambat kipas. Marah. Kipas molek sikit. Ah, baru jadi raja sehari. Bengkel dah. Bengkel lalu Gini, masuk kampung orang kan kerih kan apa. Mau tak eh? Orang datang silat. Dia silat aja tak berani pukul kita. Betul. <laughs> Dia pukul bunga aja. Pukul kalau berani. Tak pukul. Sedak jadi raja. Jalan. Kalau zaman dulu naik tandu. Zaman 70 eh. Sekarang ni orang malas nak mikul berat-berat. Dulu naik tandu ni berjalan gini. Naik duduk atas pelamin. Datang orang ambil gambar. tabu itu, tabu ini. Bayangkanlah, bayangkanlah itu baru jadi sehari raja. Bayang kalau tuan-tuan jadi 30 tahun <laughs> jadi raja. Apa perasaan? Mau tak suka? Suka jadi raja. Dia sekarang ni ramai orang ni nak ngaku-ngaku keturunan raja. Silakanlah. Mengaku sekadar nak kumpul salah silah tak ada hal. Betul. Tapi tak yalah sampai nak repot polis nak nak minta nak minta jadi raja tak ada dah. Lepas tahun 1957 sejarah hanya tinggal sejarah. Selepas tahun 1957 semua raja-raja dah sign perjanjian persekutuan mana-mana tuan-tuan yang mengaku patut moyang saya jadi raja tak ada dah habis lah lepas tahun 57 hanya kenang-kenangan saja bawa ke mana pun takkan benar cerita dulu biarkanlah dulu oh, dulu hanya untuk cerita anak cucu sajalah bagi bangga kepada mereka nak main cerita dulu tuan-tuan bila nak selesai Oh hai dulu ni benda-benda tak sesat. Saya kena cerita hai dulu nenek saya anak dara zaman dulu. Kalau nak ya, cerita hai dulu lah. Tok saya dulu anak dara. Kalau nak cerita hai dulu lah. Habis tok tetap tok lah. <laughs> Begitu. nak cerita tak ada benda. Raja. Orang Melayu memang bahasa kena beraja. MIB. Melayu Islam beraja. Bahawa Melayu kalau dia tak ada raja, semua perangai macam raja. Lagi masalah. Dia Dekat masing-masing ada goh keturunan masing-masing. Yang ni Palima Pancung tak tanya. Yang ni keturunan Palima Lempang tak tanya. Oh, dia semua keturunan ganah-ganah. Hanya semua jadi bengkel tak tentu agak. Orang orang marah orang tiangin raja tu ramai. Jadi, payah kita lantik seorang je lah raja. Supaya dah tentu seorang je kita kena hormat. Betul. Jadi Nabi Sulaiman dia raja. Yang tiga Nabi Sulaiman dia ada kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni dia punya kuasa mutlak la ilaha Allah. luar biasa sekali kuasa Nabi Sulaiman ni dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba Queen of Sheba ni kalau Bani Israel dia percaya kita panggil Ratu Balkis orang Arab panggil Malikat Bilqis orang Yahudi panggil Queen of Sheba maksudnya panggil Queen of Sheba Queen of Sheba ni Ratu Balkis dipindahkan oleh Nabi Sulaiman dia pindah begitu eh tak payah pakai kontraktor tak ada apa dia punya power luar biasa mana duduk Ratu Balkis? Ha ni sedap ke cerita ni? Orang selalu ingat Ratu Balkis ni Ratu Sabah. Ratu Sabah ni di Yaman lah. Jadi orang pun ukur jarak. Alah Yaman dengan Jerusalem taklah jauh. Itu satu teori. Ada satu kajian secara empirical dibuat oleh Kiai Haji Fahmi Basha. Dia ni dekan di Universiti uh, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan pengajian Islam. Dia buat kajian 35 tahun tentang di mana istana Ratu Balkis. Ini yang buat kajian ni memang orang akademik betul ni. Bukan orang menipu mengaji di mana. Tak, memang betul. betul. Dia memang orang akademik betul. Memang dia kerja universiti. Orang universiti jangan menipu. Luar tu banyak menipu. Ha? Dalam universiti, bukan menipu sekejap lah belayarnya. Dia memang dia buat kajian betul. Dia buat kajian 35 tahun. Di mana letaknya Istana Balkis? Kata dia Istana Balkis ni bukan letak di Yaman. Istana Balkis ini terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oh, tanah Jawa. Duduk tanah Jawa. Oh, sudahlah. Nak gelak kah? Orang akademik kaji. Dia dia 3 km daripada arah Candi Perambanan, 36 km daripada Borobodo. Dia kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Jogja, dia ada 3 candi. Betul, betul. Uh, Candi Borobudur dekat Magelang. Ha. Satu lagi Candi Prabanan, satu lagi Ratu Boko. Ha. Ratu Boko saya, saya pernah pernah guys ya ke situ ke Candi prabanan dan ke Boko ini kayaknya pernah cuman lewat aja gitu teman-teman dan apakah di situ gitu kan Wow, ini sangat-sangat sangat-sangat menarik sekali ketika istilahnya ada kajian di mana istana Ratu Balkis ya kan itu ada di Yogyakarta. Wow, ini ini Ustaz Malaysia yang banyak membaca juga kajian-kajian daripada profesor ataupun ilmuwan daripada Indonesia guys ya. Keren banget asli. Ko tu katanya nama Ratu Balke. Sebab itu duduk di Kabupaten Sleman. Sleman tu Nabi Sleman. Kabupaten Sleman, Ratu Boko. Ah. lah. Ada orang minta saya tolong kaji. Dia tu ustaz awak rajin sangat mengkaji rimau gajah macam-macam dia awak kaji. Boleh nak tolong tengokkan pendapat daripada Kiai Haji Fahmi Bashar ni? Betul atau tidak Nabi Sulaiman tu Queen of Sheba ataupun Ratu Balkis tanahnya duduk di Yogyakarta? Saya jawab beginilah, bukan saya tak nak buat kajian, boleh. Tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. <laughs> tak ada masa. Ini Allah. Nabi kita pun tak habis nak gaji, nak gaji Nabi Sulaiman buat apa? Lainlah saya buat PhD ke tajuk ni nak ke sakit kepala. Tak ini tak dan, tak dan hanya untuk menambahkan maklumat. Ya. Tapi kalau benar Nabi Sulaiman tu mengambil istana Balkis daripada Yogyakarta, bayangkanlah Yogyakarta ke Jerusalem jaraknya 12335 km. Punya power Nabi Sulaiman, dia punya pos laju boleh bawa sekelip mata. Kuasa tanpa batasan. Allah. Kuasa ni orang paling nak sekarang yang kita balas siang malam pagi petang tak habis-habis gaduh ni kuasa Nabi Sulaiman bukan sekadar ada kuasa dia punya kuasa unlimited data banyak betul dia boleh mengalihkan angin dalam Quran ni cerita Quran dalam Quran cerita Nabi Sulaiman ada 20,000 ekor kuda dan daripada ribu tu separuh kuda ada sayap kuda terbang Allah. punyalah terror Nabi Sulaiman kuda ada kepok Orang selalu ingat cerita tu cerita dongeng. Nabi sendiri cerita. Dalam peperangan Khaybar begitulah. Nabi balik ke kemah. Aisyah duduk dalam kemah. Kemah tu tiup angin terbuka kemah. Nabi nampak ada patung, patung mainan Aisyah. Patung, patung ada kuda. Ada patung kuda, ada sayap. Nabi pun alah dapat isteri muda begitu eh. Hai, kuda ada sayap dia gitu, Patung kata Aisyah ai takkan lupa hari tu kan kabur Nabi Sulaiman kan kuda dia bersayap oh oh lupa hadis itu kata ulama walaupun hanyalah gurauan suami isteri ya ayatnya tu tapi memberi bukti bahawa Nabi Sulaiman memang power betul memang dia terror betul lah kalau kuda dia boleh terbang memang dia power tapi maaf tuan-tuan sekalian hebat macam mana pun Nabi Sulaiman kenapa dia boleh dapat semua kerajaan yang begitu hebat itu tadi sebab dia minta dia minta ya ke ustaz ni macam ngata ke Nabi Sulaiman eh? marah no ke Nabi Sulaiman eh kau bukan mengumpat kau baca ayat Quran surah Sot ayat 38 Allah rakamkan doa dia dia minta betul Allah. Rabbi firli wahabli mulkan la yang bagi li adi min ba'di innaka antal wahab ya Allah ampunkan saya wahabli mulkan kurniakanlah kepada saya satu kerajaan yang takkan ada bandingan pun selepas daripada ini dia minta betul eh tuan berikan saya satu kerajaan la yang bagi li ada min ba'di yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya oh dia dapat sebab minta Adakah salah Nabi Sulaiman minta pada Allah? Tidak salah. Tuan-tuan jangan ingat Oh, tak boleh minta lah hidup ni ustaz. Boleh. Habis tuan-tuan kerja tak minta ke dulu? Tak tahulah kot JPA datang rumah ketuk pintu. Assalamualaikum. Awak baru grad kan? Kerja dengan SUK boleh? Dah. Kita yang tegih-tegih minta kerja. Minta tak salah. Minta tak salah. Nabi Yusuf, dia jadi pemimpin Mesir. Dia minta. Kenapa ada masa kita dibenarkan minta? Daripada orang tak senonoh dapat, biarlah kita. Kita. Contoh jawatan tu, jawatan tu kita ada kepakaran. Kita ni ada kepakaran. Tapi dalam hati tu tasawuf kuat sangat. Tak apa minat sangat nak kejar-kejar padahal benda ada. Benda tasawuf kuat sangat. Tapi kita kena fikir, awak orang baik, orang masjid. Kalau bukan awak yang pegang, pegang dia orang lain. Orang tu pula memang bagus pelajaran tinggi luar negara. Tapi tak ada integriti. Kejujuran tak ada rekam projek-projek dibagi saudara mara apa semua. Awak orang jenis dai petanda semayang. Takkan buat kerja begitu. Biar awak je pegang. Oh ya je tak ya juga. Tak apa biar kawan muat. Tak apa. Minta tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Okey guys dah selesai videonya dan itulah tadi ya Hebatnya Nabi Sulaiman yang punya 20 ribu kuda Dan separuhnya itu bersayap Tapi ada pembahasan lain yang sangat-sangat menarik ya bahwasannya ada kajian daripada ilmuwan yang ada di Jakarta bahwasannya beliau itu mengatakan bahwasannya Istana Ratu Balkis itu berasal daripada Yogyakarta. Ada juga Sleman, Sleman Yogyakarta ya ada sih nama itu gitu kan. Nah, itu diumpamakan dengan Sulaiman seperti itu. Oh, ya Allah memang sangat-sangat menarik kalau kita membahas beberapa pembahasan tentang sejarah-sejarah ya teman-teman sekalian terutama sejarah para nabi, para sahabat-sahabat nabi dan para-para orang tabi'in, tabi'in dan juga orang-orang yang istilahnya ilmu agamanya sangat tinggi dan juga para pejuang-pejuang kita itu pasti sangat menarik sekali seperti halnya tadi disampaikan oleh Ustadz Badli Uddin tentang sejarah daripada Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu taala catatkan ya kan kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam ada juga Nabi Yusuf alaihissalam yang mana mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mereka para nabi ya kan Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf juga minta kepada Allah agar dijadikan raja yang tiada tandingannya setelahnya Allahu akbar Oke okay guys, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, jazakumullah khair. Us- Ustaz Badri Shalauddin yang senantiasa memberikan nasihat dan juga memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan kebahagiaan fi dunia dunia akhirah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini guys.